сүрөттөгү а металл шаарынын четинде электр талаасы бар же жок экенин билбейбиз шар зарядталганбы же жокпу аны дагы билбейбиз муну кандайдыр бир себептер менен билсек болобу Ова, сөзсүз эгерде кичинекей зарядталбаган фольгадан жасалган сүрөттөгү б металл шары чоң шарга эч кандай аракет этпесе анда талаа бул жерде жок эгерде ал тартылса демек а шары зарядталган. электр талаасы аркылуу б шарына аракет этүүдө